Eh, o modelo de xestión para nós é, é clave. Se quere falar vostede, eh, nós poñeremos en riba da mesa a aposta pola xestión directa do abastecamento e do sanamento da auga. Permíteme que lle lea unhas palabras da presidenta do órgano xestor eh, das augas de París, que foi renacionalizado no ano 2010 e eh, di así, en efecto, este equipo non tardou en darse conta de que había unha total falta de control sobre a delegación dos servicios do sector público, así sobre como sobre o suministro de ditos servicios. Había unha gran opacidade financeira e ningún control sobre as obras que estaban realizando. Eu suscribo tamén que a realidade eh, galega se parece moito a que describe esta señora. Eh, os concellos nin controlan nin teñen capacidade para controlar as, em, as grandes empresas que xestionan o abastecemento e saneamento das augas. Esta señora, o ano de coller a xestión e o seu equipo, eh, acadou un beneficio de 35 millóns de euros ao ano que lle serviu para os, o seguinte ano baixar os precios aos parisinos e as parisinas polo servizo de abastecemento e saneamento de auga. 35 millóns en un ano. A que se deben principalmente estes beneficios, decía esta señora? Para empezar, Internalizamos as ganancias que antes obtiñan os operadores privados. Ademais, organizamos licitacións públicas para realizar obras que antes se confiaban ás filiales dos grandes grupos e que solían sobrefacturar sobre elas. A empresa se beneficia das ventaxas do sistema de contabilidade pública. Ahora todas as ganancias proceden do suministro de servicios de agua se reinvirten nos mesmos servicios e hai unha total transparencia financiera. Pois eu creo que este é unha, unha cuestión clave na, na, no debate, se quere debatir público. Despois decía pola corrupción. Evidentemente, se as rías eh, non están saneadas e se non funcionan os sistemas de saneamento é moito debido tamén á corrupción que este modelo ocasionou non a falta de capacidade técnica de facelo. Non? É evidente que están saindo e van a sair máis aínda casos de corrupción asociados a estas concesións. E tamén hai que analizar Porque en Galicia, cunha población eh, diseminada, se optou por sistemas de saneamento centralizados con grandes colectores en vez de sistemas descentralizados que se adaptaban moito mellor. E porque se fixeron durante moitos anos de goberno eh, popular sistemas eh, sin separación de pluviais e fecais. Pois nós, unha vez máis, decimos que non é pola falta de capacidade técnica, sino porque non hai nada que incentive a estas empresas que xestionan os servicios a aforrar non hai nada, nin na súa nova lei de augas non hai nada que incentive a estas empresas a, eh, nin a reducir eh, a, a, a capacidade de, de recepción das depuradoras de fluentes. Non hai ningunha medida que eh, incentive. Por lo tanto, canto peor para estas empresas, millor. Canto eh, máis kilómetros de colector, máis negocio para a empresa. Sinón, no rural en Galicia, teríamos un sistema baseado en depuradoras, en mini depuradoras, en micro depuradoras, e non eh, unos sistemas eh, elefantiásicos. Estes modelos desenvolvidos, fracasados, como nos indica a realidade, como vostede tamén recoñece, pois eh, son eh, tamén debidos ao, ao sistema de xestión escollido. Despois tampouco estamos de acordo no punto de partida que vostede nos di. Non estamos de acordo eh, no punto de, que o punto de partida sexa a lei de augas. Porque a lei de augas eh, nin siquiera explora todas as posibilidades da directiva marco da auga para ter unha, un enfoque ambiental eh, ambicioso. Simplemente se limita a cumplir os aspectos estritamente obrigatorios e ten puramente esta lei fundamentalmente unha eh, filosofía recadatoria e mercantiliza mercantiliza a auga pónselle precio a auga diz que inspirado neso de que di a Directiva Europea da recuperación de custos, pero que están recuperando custos de, de personas que non xeneran custos. As comunidades de veciños non xeneran custos para o sistema, en cambio se lles está cobrando pola lei. Tamén se lles cobra pola lei os pozos. <laughs> Eh, eh, no artigo 45, non fai falta que o, que o repita. Polo tanto, eh, o rural vese perxudicado, pónselle precio a auga e síguese nun camiño de privatizar de privatizar este ben e cunha visión moi estreita da auga, non? Porque cando falamos da auga, e vostede fala moitas veces de integral, visión integral tamén ten moito que ver co urbanismo que vostedes permitiron e siguen a permitir facer, sobre todo, na costa galega. Claro, vostede está dicindo unha visión integral da xestión do ciclo da auga, pero en cambio está apoiando leis de costas que van a permitir que siga habendo construcións ilegais á beira do mar, e sobresaturación de edificacións no, no litoral. Por lo tanto, esa sí que é unha visión integral, ter en conta tamén ordenamento eh, territorial e urbanismo nesto. Por lo tanto, mal punto de partida neso, e mal punto de partida tamén no cumplimento que fan vostedes dos instrumentos de planificación hidrolóxica. Por eso decía que, claro, se si non nos conocéramos o discurso casi o firmábamos todos pero que nos conocemos que se desenvolven plan hidrolóxico, plan auga, plan seca, e ningún destes se cumple a hora de permitir un trasvase de Meirama a Cecebre, unha obra que debería de facer a empresa gas natural e que, en cambio, vamos pagar todos. Non está contemplado nin no plan hidrolóxico, nin no plan auga, nin no plan seca. E vostedes, vostede, eh, pero sobre todo o señor Menéndez, minten. Minten dicindo cando xustifican de que é para garantizar o abastecemento da, da comarca da Coruña e da cidade da Coruña. Están mentindo. Nin no plan hidrolóxico, nin no plan seca, nin no plan agua se contempla. Estánlle vostedes solucionando un problema a unha empresa, gas natural. Pero claro, tampouco é extraño. A súa relación con Unión Fenosa Gas Natural eh, a verdad que é un idilio eh, que eu entendo, deben de estar eh, enamorados de vostedes polos favores que, que habitualmente lle fan, últimamente se están acumulando. Meirama, Sogama, Plan Plurianual de Inversións, non me extraña as palabras do señor Feijóo onte ou Antonte cando dixo que confiaba na implicación de Unión Fenosa para desenvolver as enerxías renovables. Non me extraña, deben de estar encantados de estar implicados, porque a implicación lle supón cuantiosos beneficios, eso sí, a costa de toda a cidadanía, que cada vez paga máis por unha luz, e moito dese aumento da luz se debe tamén á corrupción, e a permisividade con empresas como Unión Fenosas que continuamente son beneficiadas por gobernos que se din que defenden o interés xeral e que ao final están para taparlles os seus negocios oscuros. Por lo tanto, señor Hernández, discutindo eh, seriamente, como vostedes moitas veces adoitan decir, nos atoparán, pero os precedentes non nos invitan ao optimismo non nos invitan ao optimismo a falta de rigor no cumprimento das propias leis que vostedes aproban, nin o enfoque que vostedes teñen de tratar a xestión da auga para negocio de determinadas empresas. Moitas grazas.